begiratzen duenaren araberakoa omen da dena. Begiratzen duenak ikusi duen zinezten badu, lehen ez zeuden aukerak sortzen dira. Batzuek magia esaten diote, beste batzuek itxaropena. Baina benetan zerbait lortuko duzu lauste baduzu? Lortuko duzu. Horrelako zerbait esaten zidan beti amonak, eta horregaitik zerbait nahi nuenean hortzak estutu begiak indar guztiz itxi eta pentsamendu osoan jartzen nuen arreta. Baina alferrik, ez zen ez aldatzen, orduan amonak esaten zidan. Pentsatzea ondo dago, baina mugitzen ez bazara, lana egiten ez baduzu, ez du balio. Begiratzen duenaren araberako omen da dena, baita mundua ere. Dakigunez, mundua erraldoia da, errealde pila daude pertsona askoz gehiago, ur gardeneko zein iluneko ibaiak, itxaso bare eta sakarrak, behetik ikust ez daitezken tontorrak eta tontorretatik eskura daiteken zerua. Gure planeta oso handia da, baina unibertsua kontuan hartzen badugu, ez gare zer, puntutxo bat ere ez. Eta horrek esan nahi aldu horrez gaudenik. Ez, noski. 2008a urte berezia ari zer izaten. Ikusten ez genuen virus batek milaka eta milaka pertsonaren bizitzak arriskuan jarri zituenez, babesteko asmoz, etxean sartuta egon ginen luzaro. Gure aitak oraindik ere esaten duen eran, egon egin behar genuen. Nik ordea amabi bat urte izango nituen, Eta kalera irten nahi nuen, eskolara itxuli eta lagunekin egon, ez etxean sartuta. Oraindik, gauza pila bat neuzkan munduan zehar ikusteko. 2000 eta hogeia urte beltza izan zen guretzat. Amona hil baizitza egon, eta ezin izan genio nagurrezan. Itxialdi hasi eta gitzira, zaharretzetik deitu ziguten eta amona oso gaizo zegoela esan ama gogor saiatu zen, behintzat berari sartzen utz ziezaioten baina alferrik. Ordu arte, seko aspertuta egoten nintzen baina, amona ilostean, tristezia eta bere falta usatzea oso saia egiten zitzaidan, taskotan gogoratzen nintzen, txikia nintzenean, kontatzen zizkidan ipuinekin. Horien artean, bat asko gustatzen zitzaidan. Koloretako izpiluarena hain zuzen. Itxuraz, duela urte bat segama inguruko baserri batean familia bat bizi zen. Animalia asko zituen, ardiak, behiak, txerriak, oioak, hauntzak, baita baratza eta zuaitzez gozatutako lur batzuk ere. Semea laba guztiek egiten zuten lan antxe, bizitza aurrera eramateko. Baina eskolara joaten ziren, herrira, eta hor hasten ziren abenturak. Egun batean, alaba gazteena zigortu egin zuten eskolan. Itxe egin behar zuenean, hitz egin zuelako. Horregaitik, inoiz baino beranduago irten zen ikastetxetik, eta ez zeukan etxera itxultzeko inor. Hala ere, egun egiten zuen bide hartu zuen beste behin, baina egun hartan, zerbait arraroa bertatu zen baserrira iritsi baino lehenago erreka bat zegoen. Ez zuen sakonerarik eta zapatariekin jolasten pasatzen zuten uda hor. Gaura ordea hilberri zenez gero, iluna zen. Eta agian horregaitik ikusi zuen eskatuak hain garbi tiztira berezi bat uretan. Urbildu zen, zerrote zen ikusteko, beldurtuta eta jakin minez aldi berean. Han, urraspian! izpilu bat zegoen, inoiz ikusi gabeko koloreak jaurtitzen zituena, ez bat, ez bi. Alabak eskuetan hartu eta ez zion inori kontatu bertatutakoa. Gerora, hilberriro izpiluan begiratzen zuen neskak, eta pentsa esko mundu, pertsona, bizidun lagun, eta etxaiak ere ikusten zituen. Eta noski, historio hau abia puntu, beste amaika ipuin asmatzen zituen. Horrela igaru nituen amona hilosteko egunak. Berak esandakoak oroitzen, berekin bizitakoak errepasatzen, desagerrez zitezen. Eta une horietan zer esango lidakeen pentsatzen ere bai. Egun batean, amak irten egin behar zuela esan zidan. Eta zer egin behar zuen galdetuaren, segituan itxuliko zela bakarrik esan zidan aitak eta biok egunero bezala gure lanak egin genituen eta harik eta fiziko pizka bat ere bai. Baskaria prestatzen ari ginenean etorri zen ama eta nire logelara ekarri ninduen. Irri barrea raroa zuen, baina segituan esan zidan amonaren gauza jaso berri zituela eta horien artean niretzako zerbait zegoela. Orduan konturatu nintzen, eskuartean iztegi baten tamainako kutsa bat zuela. Irrikaz paper marroian bildutako fardela ireki nuen. Eta zer agertuko? Izpilu bat, baina esen magikoa. Neure burua ikus bainezakeen izlan eta ez zegoen aparteko kolorerikan. Dena den, asko postu nintzen amonaren opariarekin eta ordutik, denbora guztian izpiluan nirekin neukan baita lotan almohadan azpian ere. Gau batean, ametzetan ari nintzela, abotz bat entzun nuen. Hene lagun maitea, hilberri da, ez alduzu lagunen berri izan nahi? Hasieran ametzetan jarraitzen nuela pentsatu nuen, baina betasalean ez oikoa zen distira bat nabaritzen nuen. Horregaitik begiak irekin ituen zer ikusiko, bada, azpitik zetorren argia. Izpilua zen! Ez nuen neure burua ikusten, lehioak baizik. Eta bakoitzean pertsona bat zegoen. Baina ez nuen inor ezagutzen. Eta haiek ez ninduten ikusi, ez entzuten. Orduan, berriro ere, izpilua izketan hasi zen. Hene laguntza maitea, izpilu honek beste batzuen errealitateak erakusten ditu. Askotan, ikusten ez dena ez dela zizitzen pentsatu hori dugu eta. Izpilu honek lehiok irekitzen ditu hilberriro ezaguterazteko munduan hemen gertatzen dena. Ireki dadia lehiok urdina, kresa alusaina dariona. Txikia ginenean, portuan pasatzen genituen orduak eta egunak. Amesten genuen, hauntitutakoan, marinel izango ginela, eta mundua ezagutuko genuela, kresalu zaina soinean. Nork esango tezidan, une hoiek izango zirela, laupareten artetik ies egiteko bidai txartel. Hogi urte nituela utzi nuen herria, eta orain ezagutzen ez dudan postal bilakatu da. Baina itxasoak hor dirau, eta arekin, hemen sarri akordura datorkidan kresa luzaina. Irurogei urteak igaro ditu jada, eta aitontzen hasian hau. Hilo bak berak alaxe esan ziden azken bisabisean, aitonaren gero eta tankera handiagoa dudala. Ordutik igaro da, hilabete baino gehiago. Orain, telefono deiak sarria egiten ditugu, baina ez da nahikoa. Luze dara matemen luzegi. Nagoeneko betea dutia zigorrosoa eta igaroak Espainiako espetxe gehienak. Gaitzak ere harrapatu nau, Almerieko zoku ilun honetan eta biste ere nigandik urruntzen hasia dago. Etxean behar luke da, baina urteen joan etorrian gero eta urrunago naramate etxetik. Zein dalburua. Inorku gu ez ikustea, eta ikusten ez pagaituzte, ez gaude? Arrebak azken bisikaldian sartutako marinel jertxeari eusten diot gauetan. Kresal usainaz sarriekin mintzo omen naiz eta itxesoko urekin zipristin ekartzen dizkita ropak. Eskarrak, kresal usainari, hemengo usainak anzturarako kondena baitira. Thank azalez betea. Urrun nengoela akordatzen naiz. Urrun, oso urrun, nain ondik urrun. Urrun eta bakarrik, eta urrun besterik ez. Ala sentitzen zaitut sarri lagun. Urteak dira, munduaren beste aldera joan eta itzuli ezinean zarela. Zu urtean behin ikusteko, egaldi bat eta bi eta jendez betetako autobus zar bat hartu behar ditudala, bairro kilombo kalera iritsi arte. Postalak eta gutuna bilakatu dira zugana iristeko bide. Oinei eragotzi dizkieten kilometroak eta kilometroak egin dituztenak. Eta orain, altxorrak. Bakarrik daudenentzat altxorrak diren postalak. Berlingo Brandenburgoko atearena noizpait arresiari ahoa ireki ziona. Edo txinako arresiaren argazkia duena, museo bihurtutako gudarioia. Gugen genien ondoan dagoen pupi, hau ere, itxita dauden margolan eta eskulturen zaindari. Eta ezin izan genion izen guk jarri. Abana biejako kale bat, hango berotasuna sentidadin. Segoviako akueduktoa. Iritsi dakigun ura barrura. Lodosako piperrak, guretzako mana izan daitezke. Saharako kanpaleku bat, denok ditugulako ikusezinak diren mugak. Ume batzuk irribarretsu, denok merezi ditugulako askatasun helmugak. leiho beltza. Asfalto zapore lakarrekoa. Atxe egin dut bidaiatzea. Bereziki Afrika maite dut. Goitik behera ezagutzen dutia. Eta albezain pronto, egazkina hartu eta han izango naiz berriz. Baina badira ogoz kontra egin ditudan makina bat bidaia. Bide bakarra zirelako lagunak ikusteko. Lagunei maitasuna eramateko. Kondu zibili behar da ordea inertziak xurgarazten dizuten bidaia asko egiteak iparra galarazi ezazuke eta. Urteak dara matzat ezagutzen ez ditudan arrotzek agindutako lekuetara joaten. Pariserako joan etorriak, eta ondoren Madrid, León, Valencia, Andaluzia. Frantzian hasi eta Espainiar estatuko txoko guztietara zabaldu dituzte. Beti, geroz eta urrutiago, eta urrutiago. Kalkulu matematikoa egingo bagenu, bedaiatzen pasaditudan ordu guztiekin, <sighs> ez dut batuketa hori egin nahi. Gehiegizkoa izango litzateke. Gogorra da bi munduren artean bizizarela sentitzea. Etxean zaudenean, etzaude guztiz etxean, zure buruan zati bat beti dago espetxean. Han eta hemen bizi gara. Eta urduri, beti adi. Estado de normalidad, normaltasun egoera bilakatu da alarma egoera. Lakarra da egoera. Naiz eta laguna aurrean duzunean, erakusten diozun azalaren gertutasuna eman doaintzan. Ez da xamurra zure partez beste norbai joaten denean ere. Ezten istripuri gertatzen. Ea bisita egiteko moduan diren. Ea kristala zeharkatzen duten barreak egiten dituzten. Espetxea ez da etxea. Eta neure etxea asfaltoa dela iruditzen zait askotan. Asfaltoak zapore lakarra du. Nian itxatxia gelditzen zaizu eta gasolina usainak belarriak tentetzen dizkizu. Ez ote da inon suri piztuko. Eta orain, hori ere ez. Konfinamenduak egoera okertu digu, nola ez. Orain hain ezaguna zitzaidan asfaltoa ere ukatu egin didate, eta ezin egon areagotu. Telefonoaren txirrina bihurtu da orain zubi. Ni ondo nago itziar zuek, gure txikia, gu ere ondo gaude amaia. Eta hor, zelan hor, eutxiko diogu bai. Baina bada garaia, mendeku gozea duen behartutako itxialdi horri ere bukaera emateko. Ezta? Eta azkena, leio berdea, bezarka den maitalea. Aitona amonek grazia egiten didate. Ize bat alden guzuekin, elkar ikusteko konektatzen garenean. Ze beti ahazten zaie zerbait. Dela mikrofonoa aktibatzea, dela kamera aktibatzea. Nik laguntzen diet, noski. Baina lehen da bizi eurei uzten diet proba dezaten. Amonak niri esan oidean moduan, probatzen ikasten da. Bada proba dezatela. Izebak dio, orain denok gaudela aita eta amaren antzeko eta inoiz baino indar handiago egin behar dugula elkarrengandik gertuago sentitzeko. Valentziako espetxean jaio nintzen duela ama urte. Oraindik ez dut gurasoak bisitak gelatik kanpo ezagutzeko aukera izan. Horregatik, askotan galdetzen die eta itona monei eta izebari nolakoak ziren niradina zutenean. Zer gustatzen zitzaien? Zerrez? Noiz benka, argazkiak begiratzen ditut eta hotxak jartzen dizki eta azaltzen direnei. Edo neure burua sartzen dut irudian eta bizipen edo gune horretan amesten dut begiak itxita. Zergaitik ez dauden etxean ere maiz galdetzen dut, eta zergaitik ez dauden nirekin. Baina galdera horiek ez dute erantzunik. Bada atentzio ematen didan argazki berde-berde bat. Landare, zuaitz, mendi, zelai, dena da berdea. Eta erdi-erdian aita dago, gazte. Ni oraindik jaio gabe nengoen eta amak eta aitak ez zuten elkar ezagutzen. Aita zuaitz bat tibesarkatuta dago, mazola urpegiarekin. Sei urten dituela amonari zertan ari zen galdetu nionean, zera erantzun zidan. Etxerako lanak egitetik iesi. Aitonari galdetu nionean, etzidan gauza bera esan. Iri aita beti izan duk oso natura zalea. Aitaren erantzuna beti bezala, sinesgaitza izan zen. Baina politena ere bai. Besarkadek sekulako indarra daukate maitea. Gaso dagoena senda dezakete, eta bakarrik sentitzen denaren bihotz uzkurtua kolorez bete. Besarkadak barruan sentitzen duzun hori batetik bestera pasatzeko zubia dira. Egun hartan, tristen negoen, eta zuaitza besarkatu nuen. Une horretan bertan, asko zobeto sentitu nintzen, eta aldi berean zuaitzari ere ostoak berdetu eta loreak irteten hasi zitzaizkion. Gezurretan ari zen aita, betiko moduan. Historioak alaitzeko gezurrak dira, ipuñak iraitz. Esan eta kontu kontari hasten da. Pirata kuadrilarekin, tabernari ankerrari eginiko lapurretaz, edo getariara tiburoien gandik iesi iritsi zerekoaz. Ipuñarekin ikasi nuen besarkadak zen garrantzitsuak diren. Zein garrantzitsua den elkar ukitzea. Horregatik, gauero gauero ohera sartu aurretik, aitak eta amak gazte zirenean landatu zuten zuaitza besarkatzen dut nik ere. Amonaren baserriko dotorena. Horrela, euren kaiolako barroteak zeharkatu eta nire maitasun eta indarra haiei eramaten diet. irudi honek ekarri diguna. Orain, zure esku dago jasotakoarekin zer Egun sentia gerturatu ahala, izpiloaren ahotzet argiak itzaltzen joan ziren. Berriro ere, neure burua soilik ikusi arte. Izpilua itzali egin zen baina ordurako, nire barrenak argitu zituen. Munduaren aldi bereko handitasun eta txikitasun horietan gu bizi ginen herrizar eta txiki honetan baziren unibertsoaren osoan ere kabi ezin eskoa inbeste bizipena, inbeste injustizia. Baita besta inbeste dezira ere, bizitzeko dezira zuten entzundako haotzaile guztiek. Mendeko eta gorrotori gabeko bizitza bizitzeko dezira. Bakean ala, behinik behin, asko bidean bizitzeko dezira konturatu nintzen, izpiluak mundua erakutsi zidala. Ordur arte, itxo egon nintzela. Ez hori bakarrik, nire presoa nintzen, konfinamenduak hartutako presoa. Ahotzaien sentitzeko era nirearen antzekoa zen. Amona ezin agurtzeak sortu zidan zuloa, uste baino, gehiagoren minak betetzen du. Sufrimendu ere ez da ikusten baina ederki asko sumatzen da, eta sorionez irekita ditugun zauriek batu egiten gaituzte. Oetik altza eta lehiora gerturatu nintzen, ura zabaldu eta arna egin nuen. Neu ere, desirak hartu bain induen goizartan, hain justu bestelako egun batera zabaldu nahi nuen lehioa konturatu bain nintzen egia guztiak ikusezin ziren bitartean, nork berea bakarrik ikusten zuen bitartean, egunak berdinak izango zirela, eta hansturan ustelduko zirela, herri honen baitan, kabitu ezinik diren bizipen horiek guztiak. Beraz, lehioa zabaldu nuen, barruan eskutuan biziden hori guztia, kanpora plazara atara zedin, ikusedin. Orduztik, hilberriro, plazara irteten naiz izpilu eta guzti, nahi duen hor hori erakusteko asmoz, mundua ez dela bat, begiradak zenbazinak direla eta infinitua dagoela norberaz gaindi. Aregeiago gehiago modu honetan, batzen eta gehitzen ari gara giltzapean diren horien leio eta ateak ireki daitezen pres daudenak saudetenok COVID-19 aurre egiteko eh, konfinamendua eh, neugriak hartzen dituelarik e, frantses gobernuak horrekin batera presunde, frantses presundegietan dagoen a, egoera lagiari aurre egiteko hainbat neugrien berri emango du martxoaren ogoita bostean. Nokastapen batean neurri horiek baldin badira alde batetik aurre egiteko gain populakuntzari bainan baita ere Eh, presondegietan COVID-19 aintzinean langerian dauden eh, presuen uh, eh, egoerari aurre egiteko, aipatzen baitziren preso gaixoak eta irugu eta urte inguruko presuen egoera, iragarpenarekin fite ikusten da, uh, gobernuaren helburua dela ustea uh, presondegi Eh, berezi batzu, eh, direnak preventiboak eta kondenatikiak dituzten uh, presondegiak, hor delako gain populakuntza, azkenean hor direla COVID-19 horren kudeaketan, pertsonen egoeraren kudeaketan baino, erabat bat bazertzen direlakotz agenda hortatik edo neurri horietatik, bon, lehenik eta behin uh, legeri antiterrorismoa pean kondenatutako guziak, eh, bainan oroak kondena eh, ertain eta luzeak dituzten eh, presuen egoera. Donk horrek zer eragiten du, behera du, gaur egun Euskal Preso Politikoen kolektiboko seikide, normalki neurri horien baitan kanpoan egon liratezkeenak, ba beti preso direla, hori direlarik, Josu, Jon, Jakes, Txistor, gurutz, gurutz eta, eta ibon. Uh, gehienak irrogoita bost urte baino gehiago dute eta patologiak dituzte, eta uh, ibon, ba, orain oso ezaguna den kasua, uh, eritasun uh, uh batekin dena. Donc, baztertzen da, berriz ere baztertzen da posibilitate bat legearen baitan, bideratzeko gaur egun onartzen ezinak diren eh, egoera batzu. Don guk lehen momentutik salatuko ditugunak eh, eta berritz ere eh, agerian uh, uzten du egoera horrek fiskaltza antiterroristaren papera gaur egungo egoera, bena oroak fiskaltzen papera azken asteetan edo hilabetetan eman diren erabaki juridikoak balintzapeko askatasuna mailan edo uh, kondenen suspentzio mailan ez balitz egon fiskaltzan uh, antiterrorista horren deik egun eh, Ibon Fernandez iradi edo, edo txistor bat edo uh, Lorentza bat bakartua dena joanen egongo liratezke konfinaturik Eh, hauen uh, sinideekin batera. Orduan, argi uh, berriz ere uh, larrialdi horrek ade agerian uzten digu uh, nundugun hor uh, korapiloa eta uh, zertan dagoen frantses estatua ez. Alde batetik salbu espenezko ikuspegitik segitu mantentzen uh, preso edo euskal presoen hauziaren geroa, eta bermentoan korapilo nagusi hori dena fiskaltza antiterrorista horren jarrera dena eh, presondegia azken egunera ino, eta batzuentzat presondegia eriotzera ino. Eta hor, hor ditugu bi korapilo nagusiak, korapiloak eta ejonkak. Ere bilakatzen direnak edo direnak ken hilabeteetan eh, Ipar Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herriko delegaritzaren zat ba, ia da garai honetan eh, egin daiteken guzia egitea komplikatua dela, besteak beste uh, karrikan uh, eh, aldarriak, jartzearena eta eta gobernuari lugalde oso baten kezka eta segea adieraztearena, baina baina hortan dugu konfinamendu horren biharamunean erronka, hau da karrikaren behezkuratzea, Orduan, e, segur dena da konfinamendu hortatik ateratzean salbu espenezko neokie horiekin bukatzea eh, izan behar dela uh, denen uh, ez da etxeratze biderik egiten ahalko hemen pentsatzen bada salbuespenetik espenetik tiratuko dela bide bat, Salbuespenak gaur erakusten digu uh, sei pertsona hoien egoeraren uh, eta gero badugula indar handi bat egiteko eh, fiskaltza eh, antitejurista horrek bere jajera alda dezan, onartu dezan eh, aietez geroztik eh, egindako bide guztia, onartu dezan eh, bide horrek orain eskatzen duela eh, aldaketa bat. Kaizo, Olivier Naiz, abokatua ginebratik, suizatik, unas reflexiones sobre el derecho internacional Eh, derechos de las personas presas y, pandemia. Eh, el 20 de marzo el Comité Europeo de, Prevención de la Tortura eh, publicó unas declaraciones muy contundentes llamando sobre todo a los Estados miembros del Consejo de Europa a reducir drásticamente la población carcelaria para proteger a los presos y presas de, de, de la pandemia. todo lo que está en, en la legislación nacional se tendría que aplicar para para facilitar liberaciones, renunciar a detenciones preventivas, liberaciones eh, condicionales, liberaciones anticipadas, eh, aplicación de penas alternativas, todo lo que se puede hacer para que eh, las personas salgan de la cárcel, pues se tendría que hacer. este tipo de recomendación, esta recomendación ha sido adoptada también por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La alta comisionada Michelle Bachelet insistió en particular sobre la situación de los presos y presas políticas como colectivo vulnerable y eh, más expuesto a que, a que al final este tipo de recomendación no se le apliquen, eh, siendo siempre los últimos y las últimas a beneficiar este, de este, tipo de, de medidas. Estas recomendaciones, estos llamados han llegado a los gobiernos francés y, español, aunque entiendo no sea su prioridad eh, aplicarlas a los presos y presas del colectivo. Ah, pero es importante insistir en que es la primera vez, probablemente en décadas, que las organizaciones internacionales principales, las grandes, ah, ponen sobre la mesa y como prioridad la situación de los presos y presas y ah, llaman abiertamente a, una reducción muy drástica e importante del, del número de personas detenidas en, quizás no, no, sea suficiente, pero en estos tiempos difíciles, que sea por lo menos una, una semilla de esperanza. hilabetan erakutsi genuen, Eundaka e, eh, pertsonek e, lehen esten genuela gure osasuna, baina baita presoena ere. Bizi egoera egoera bereziagoetan, presoek are bereziagoan bizi dituzte. Guk ikan eskatzen dugu aldaketak ematea, presoen egoerari buelta bat ematea, larriki gaixo dauden presoak etxean egotea, adin nagusia diren presoak ere etxean izatea, eta hiru horrenak eta dituztenak ere gradu progresioarekin bere etxean egoteko aukera izatea. Gaur ere, gure etxeak aldarriz beteko ditugu eta gure etxetikan kalera ateratzea eskatuko dizugu. Lehenek gure presoen etxeatzen prozesua azteko, gure lehioak iregiko ditugu eta salospeneko legedia bukatzeko amaitzeko eskatuko dugu. Anatomia, dispensatu bat, esperantzaren